Bon, ben, c'est reparti pour une euh, petite vidéo. Ah, c'est reparti. J'ai refait mon jump. Ouais, changer d'angle. Non, mais... Bye-bye. Bye.